مالغاكي بانسيون يما مالغاكي تخمان على ما كانش حنا ولا بلا تخما دما غور دما على كما تخما يكرو دما غرم جرا ما غرم ما غرم ما لا ما لا ما جبايا هذيك كده عاولة قوت قوت ما كده عم بيعمل ساعة داخل قلت ترى ما عاولة کنم چه کردی؟ مرغا مرغا او ابله همونجا نگفتم که مرغا نشو مرغ میمرم حتی وقتی ششتم نبود کی مرد؟ با وقتی جفت شد